أهلا مساء الورد على أي حد بيشوف هذا الشيء حلقة التغيير بنتكلم في دقيقتين أو أقل عن عادات نحطها في حياتنا بصورة تدريجية علشان خاطر تخلي حياتنا أحسن المفروض إن الحلقات دي موجهة للناس اللي بتواجه صعوبات نفسية تبدو عليها آه، شكل الاكتئاب ولكن بصوره بسيطه مش آه، بصوره جامده انا باكد ان اي حاجه بيتم تقديمها في الفيديوهات دي مش للحالات السفير والحالات السفير هي التي قد تقوم بايذاء نفسها او الاخرين ريت اللي عايز يتابع من الاول يروح الحلقه الموجود ال link بتاعها في الديسكربشن واللي حابب يعرف اكتر يبتدي من السلسله من الاول الاسبوع ده العاده الصحيه اللي احنا عايزين نبنيها ان احنا بندور على حاجه لما بنعملها بتحسسنا بالسعاده بشرط ان الحاجه دي ما تكونش عاده سيئه لا نفسيا ولا ذهنيا ولا جسديا ما تكونش عاده مرتبطه او معتمده على اخرين في القيام بيها ما يكونش حاجه انا محتاجه اني اسال اخر علشان اعملها او علشان يعملها لي وما تكونش حاجه هتسبب لي ايذاء او تسبب للاخر ايذاء نبتدي نطبقه واحده واحده لو ما قدرناش نطبقه لو ما قدرناش نلاقيه اول يوم ولا تاني يوم ممكن نعمل لسته باكتر خمس ست حاجات ونبتدي نقللهم واحده واحده نشوف ايه الشيء اللي ممكن يسبب لي سعاده اكتر من التاني في اللستة اللي انا عملتها المهم ان احنا في النهايه يبقى عندنا على الاقل شيء واحد فقط بنقوم بعمله يوميا وبيسبب لنا السعاده لازم الموضوع ما يكونش مرتبط بافراد اخرين وما يكون وما يكونش بيسبب ايذاء ليا او للاخر ثانك يو باي باي